Хей, здравейте готини хора! Отново се прочухме ние българите по света. Като казвам отново, сега ще ви кажа за какво. Днес попаднах на едно видео, в което се казва, че най-търсеният измамник в света е една българка. Страхотно, нали? А защо казвам отново се прочухме? Понеже в страната, в която живее Германия, най-често, което чуваме за българите, са някакви престъпления. Като се започне от едно популярно изнасилване, което стана. Трима 14 годишни, двама 12 годишни изнасилват едно момиче в Германия. Това беше много тиражирано в медиите. Другото, което пак стана с човек с български паспорт, е там индивид, който ритна друг човек по стълбите в метрото. Съответно, пак се силно няколко седмици са въртели с медиите за тази случка. Тук в някакви други сайтове се виждат пак само за българи, които правят някакви престъпления, което е колко е хубаво да се казваш, да се наричаш българин, така, с удоволствие да кажеш аз съм от България. Нали, супер. Так, да започнем с това видео за най-търсения измамник в света. А това е за така наричаната кралицата на криптовалутите, милиардерка, е станала от тази измама. Съответно, клипа на който ще един вид ще реагирам или ще ви превеждам горе-долу какво казват, е качен в този сайт Simplicimus, който е с 1,1 милиона абонати. Клипа е качен на 13.4 2022 година. Този YouTube канал е свързан с а, немската държава, фактически е спонсориран от немските медии, като ARD, ZDF. Съответно, това е достоверен, така може да се преми, че е достоверен YouTube канал, който казва достоверни неща. Съответно, нека да пуснем малко от самото видео, да видим за какво става въпрос. Самия клип тръг, тръгва с а, госпожа Рая Игнатова, която е на списание Forbes на курицата, Фактически, тя сама си го е Тук се показва нейната история, че е мултимилионер, успешен предприемач. И се казва, нали, че тя е основател на криптовалута OneCoin. Währung OneCoin. Menschen auf der ganzen Welt wollen ihre inspirierenden Reden hören. Също казват, че тя е обиколила цял свят и е говорила вдъхновяващи речи. По този начин е подвела хората за да купуват нейната криптовалута. Hier in der Muangthong Thani Arena in Bangkok. Тук показват а, кадри от а, някаква арена в Бангкок, в Тайланд. I believe what makes us different is our vision. We are more than just one coin. We create the world around this coin. Oder hier in der Wembley. Тя обяснява на тази цена, че а, това е най-голямата криптовалута, най-силната, най-успешната криптовалута. Нали? По този начин да повлияе на хората да... Нищо, че не е било вярно да се излъжат да купуват. А е ами също тук е говорила на арена, някаква арена в Лондон. Малко по-късно в клипа се вижда, че е говорила и в Франкфурт, Германия. Всъщност връзката и с Германия е това, че тя е живяла в южната част на Германия. Там е завършила, там е Работил в доста престижна фирма. Много zwei че без значение нали, какъв е човекът, те го представят българин, а, нали, идва от България с български паспорт и това слага едно хубаво петно така на българската идентичност. Случва ми се доста пъти, когато кажа, че съм българин, нещата да не се получават. Защото имат предразсъдъци от това, което се вижда постоянно по новините и насякъде. Което не е окей okay за мен, но тук в това част на видеото виждаме, нали, че тя е родена в България, после е отива да живее в Jura in Konstanz studiert und anschließend ihren Master an der englischen Elite-Universität Oxford gemacht. Aha, завършва в Оксфорд. По-късно се присъединява към а, някаква бизнес кооперация. Später hat sie bei der renommierten Unternehmensberatung McKinsey gearbeitet. Ignatova beschäftigt sich früh mit Kryptowährungen und dem Hype um das digitale Geld. Mit, gemeinsam mit ihrem damaligen Geliebten, dem Schweden Sebastian Green, Заедно в а, тази схема казват, че е нейният любовник, който е Себастиан Гриволд. Greenwood gründet Ignatova 2014 die Kryptowährung OneCoin. Направили са тази криптовалута 2014 година. In die Währung sollen auch Menschen investieren können, die nicht viel von der neuen Technologie verstehen. OneCoin soll die Nummer 1 der Kryptowährungen auf der ganzen Welt werden, sogar größer als weiter in die Höhe. Es ist ein Jahr nach Gründung ein krasser Hype. Die Community Една година след основаването на самата криптовалута, тук някакъв певец е направил така готина песен, за да може да се популяризира самата криптовалута. NFT entwickelt Sekten-ähnliche Strukturen. Sie haben ein eigenes Handzeichen. Wenn man investiert, gehört man zur... Да, също да, много интересен знак са правили този, който е нали, като нуличка и с, така, с а, издигнати пръсти, за да показват, че нали, това е нула, онитхон. Und alle, die OneCoin skeptisch sehen, werden така, als е много интересно нещо, а, всички, които са били скептични към а, тази валута, OneCoin, а, са ги наричали хейтери. Фактически, който има властта, който а, има хубава пропаганда, просто казва, е този е хейтър, който каже, че примерно тази криптовалута е а, лъжа, измама, просто да казва, това е хейтър и го отсилваш както се случва в много други ситуации. Да не казвам там, с едни, една популярна болест, с едни други ситуации, където който има най-голяма трибуна, той казва какво се случва, без да знае, без да, да се коментира вярно или не е ли вярно, неговата дума е най-силна. Случай е бил същия. Който е бил скептичен към тази криптовалута, му се казва, че е хейтър, дискредитира се по всякакви възможни начини, Es gibt sogar Fansongs über die Währung. Aber was ist OneCoin eigentlich genau und wie funktioniert die neue Kryptowährung? sind digitale Währungen. Mit ihnen ist bargeldloser Zahlungsverkehr möglich, криптовалутата, как функционира, Unabhängig von нали, jeder там Bank от und компютър на Behörde. компютър се Normalerweise е, sind Kryptowährungen wie верифицира Bitcoin без öffentlich участието на handelbar. банки. Ihr Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. So funktioniert OneCoin Тук обяснява, allerdings nicht. че нали, е, нормално криптовалута, като примерно биткоин, е, едни купаят, е, Neue то значи Coins entstehen потвърждават nicht нали, durch eine на, там някакви си работи, потвърждават е, съществуването на там работите. Докато при тази криптовалута, която е на да, нашата българката, такива неща не се е случвало. Можело е фактически само да вкарваш пари без да теглиш и всичко това е било на принципа на пирамидата. Тези, които са на горните нива, те преберат някакви пари. Този, който е на върха. einfach an jeden, Der angebliche Wert dieser OneCoins wurde einfach erfunden. Er ist nichts weiter als ein... Das geht nur über... Dennoch investieren uns Ungereimtheiten, kaufen und die Währung wiederum an andere Leute Ето тук е weiterempfehlen системата und so на пирамидата. Създателя weiter на und so fort. Ver тази криптовалута, той прибира най-много пари и така. dienen die Menschen oben in der Pyramide, das schon mal gehört, die nötige Seriosität. Sie hat eine Много ма кефи, Тика нали? сериозитет. Като някаква... М, Добре, няма да го казвам. Мисля ми си преценете как е облечена. Sie hat einen Doktor Да, an тя е einer била доктор, Elite-Uni. учила е в елитен университет. Фактически това е дало основание на хората да, да и имат доверие на това, което казва. Което не знам как се връзват постоянно, постоянно хората на такива. Не знам. Universität studiert und bei einer renommierten Unternehmensberatung gearbeitet. Zeit beginnen Ermittlungen in Bulgarien. Тук стигаме в клипа, където обясняват, че 2016 година започва разследване в България. Никакъв смисъл за разследване на някой, който прибира милиони в България. Това е безмислица. Но Финланд, също в Шведия, в Финландия, в Литва, в Китай. Летаун und in China. Anfang 2017 schaltet sich die US-Finanzbehörde ein. година в САЩ също се включва някакво такова разследване, Zu derselben Zeit wird OneCoin in Deutschland bereits von den Finanzbehörden Да, verboten. 2017 година от а, данъчните власти е забранено в Германия. Но Parallel macht die Въпреки това- Auszahlungsplattform von OneCoin einfach permanent dicht. So sind OneCoins effektiv einfach wertlos. Man kann sie nicht mehr in Euro oder Dollar oder so zurücktauschen und bis Въпреки auf die това- skurrilen Angebote а, тази криптосхема Onecoin продължава. Съответно, имало е сайт, сайтове, в които можеш да си купиш някакви неща с, а, с тази криптовалута. auf Dealshaker auch nichts mit ihnen kaufen. Viele Investoren werden zunehmend misstrauisch. Sie erfahren von den Ermittlungen gegen OneCoin. Sie realisieren, dass das, was sie dort angeblich in einem Wallet haben, keine echte Kryptowährung ist, dass sie ihr Geld einfach nicht wiederbekommen werden. Тук пак продължават да обясняват, че който е инвестирал някакви пари без значение колко не получава нищо на среща, не може да се ги върне. Имало е Es групи gibt такива, които да си Selbsthilfegruppen. помагат, а, в смисъл, какво си помогнат, те са загубили, дали си парите, са ги загубили. in denen Geschädigte anderen Opfern gehen von bis zu Тук стигаме до частта колко, колко е направила Милиард тази долара. а, andere криптовалута. Някои казват, са казвали, че около 4 милиарда 4 долара, Milliarden Dollar. но по Andere други Schätzungen изчисления gehen von bis zu 15 са Milliarden достигали до 15 милиарда долара. Dollar aus. Einige Menschen sind durch OneCoin dennoch reich geworden. Sie haben mit der Vermarktung der Pseudo-Kryptowährung an andere unglaublich. multi-level marketing. Alle anderen the Partys veranstaltet. Das hier war Тук ihre показват, 16 нали, Millionen а, тази Euro нашата, а, че има имот за 13,5 милиона паунда в Лондон. Penthouse-Wohnung Na, in London. Yacht Sie hatte so eine eine- eigene Yacht normal. I Nefab Prodengas. I Sie hatte kein Problem damit, Champagner zu trinken, der mit der Insolvenz ihrer Opfer finanziert wurde. Doch 2017 realisiert sie vermutlich, dass es langsam brenzlig wird. Die ermittelnden Behörden überall auf der Welt sind ihr immer dichter auf den Fersen. Im Oktober des Jahres ist Dr. Ruja Ignatova von einem Tag auf den anderen einfach weg. Anfang des Monats sollte sie bei einer Veranstaltung in Lissabon eine Rede halten. Sie taucht nicht auf. Ein unübliches Verhalten für die sonst sehr pünktliche Unternehmerin. Zwei Wochen später kauft Ignatova zwei Flugtickets. Eins два билета. От София за Виена и от София за Атина. nach Wien, eins nach Athen. Но, In Sofia nach Athen gibt es kein но не Leben. знаят а, Vielleicht lebt sie heute Къде undercover изобщо in да Frankfurt, отишла. London, Russland, Bulgarien oder Dubai. дали Oder отишла aber в auch Дубай, auf einer Москва, Yacht im Лондон Mittelmeer. или просто е с, някъде, с яхта си някъде в открито море. Der Crypto Queen BBC Podcast А dokumentiert има а, филм направен за нея, Крипто кралицата на BBC. Den BBC immer. Podcast Podcast, der- dokumentiert seit Jahr- Jahren die Jagd nach ihr. Ignatovas Bruder Konstantin hat nach dem Verschwinden seiner Schwester zunächst die Führung der Firma übernommen. Derzeit steht er in den USA vor Ah. Gericht. Ihm droht Тук казват, че братът на тази е задържан в САЩ и е в съдебни а, процеси. Заплаша го затвор до От една хаф- 90 години. Strafe von bis zu 90 Jahren. Ihm werden Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. А, този, който е Sebastian любовника, Greenwood. така обясняват, Себастиан Грунут, Гринут, Ignatovas ehemaliger Geliebter und OneCoin-Mitgründer той е в sitzt seit американския затвор от 2018 а, 2018 година. in einem US-Gefängnis. Unter anderem aufgrund von Telekommunikations- und Wertpapierbetrug sowie Geldwäsche. Обвинени нали, в пране на пари, измами. Dennoch ist das Geschäft mit OneCoin noch nicht vorbei. Im Januar Той обясняват, 2022 че fand през януари 2020 година eine dreitägige OneCoin-Gala in проведена Kolumbien. м, гала вечер, а, някакво събитие тридневно в Колумбия. Един вид да го промошират пак на ново това. treffende Website und die dubiose Handelsplattform Dealshaker sind weiterhin показва, Че, нали, все още има сайт, който е нали, съмнително направен, с който може да си купуваш разни неща с а, тази криптовалута OneCoin. Hier spricht Dr. Ruja Ignatova auf Deutsch darüber, wie wichtig OneCoin für die folgenden Generationen sei. Ein Projekt für uns alle. Ich möchte einfach OneCoin als... Äh, ja, tacznie chcą obsnia, czy fabio projekt za boryszty, za, za szczyki, za dziecata, głupstwie. Fortschritts locken an jeder Ecke Versprechungen vom schnellen Geld. Достигна до някакво заключение. Не се доверяйте на всякакви криптобогове, които ви казват, сега ще спечелите много пари, ще станете мултимилионери. Обзето, когато чуете някакви много хубави думи, просто имайте някакво съмнение, че нещо не е наред. Надявам се клипа да ви е бил полезен. А, съм оставил линк за оригиналния клип с Google преводач, ще го изгледате и ще се разберете нещата. Надявам се това да ви е полезно, да дадете палец нагоре, да коментирате, да го споделите с приятели, да се абонирате с канала. Чао и до следващия път!